આ જયંતિભાઈ વાઘ છે અમારા ખાસ મિત્ર અને મારી વાણવટી શિકોતરને કહેવાનું એ મારી હર્ષિત ભવાનીને કહેવાનું બાપ મારા જળિયાવી રીંગણાજને કહેવાનું કે મારા જયંતિભાઈને ખૂબ હાચો છે મારા બાપ એને કાંઈ થવું ના જોઈએ હા એને કાંઈ કાંઈ થતા એના દુશ્મન ને થતા કે એને કાંઈ ના થાય યાર અને એટલા માટે ગાવાનું મન થાય કારણ કે આવું ફરી વાર અમને નહીં મળે હા કા બાપુ આવું માણસ રોજગાર પણ ના મળે આ અલગ અલગ પ્રકારનો માણસ છે ભાઈ અને કાકડાના અંદર ખૂબ જબરદસ્ત નામ છે સાહેબ આની કોપી કરવી બહુ કાફી છે બાપુ આની આની કિંમત છે ને એ અલગ અલગ કિંમત છે આની એ સો સુખ લઈને ભણાવે